क्या रे छोटू क्या बेच रहे हो तू नारियल बिरयानी हाँ हाँ नारियल बिरयानी पहली बार देख रहा मैं नारियल बिरयानी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है छोटू हाँ, नहीं रे वहाँ मैं नहीं खा रहा खा ले जानी अरे बाद में खा लूंगा ना छोटू अरे बाद में क्या खाएगा अरे मर गया तो सब यही के यही रह जाएगा खा ले दे दे फिर छोटू हाँ, ये ले जानी ये ले मेरा चम्मच नहीं ये काटा चम्मच मेरे पास <laughs> क्या छोटू तेरे हाथ में सवाल दे रहे क्या बिरयानी लग रही बहुत अच्छी है छोटू जाने मेरी नारियल बिरयानी कैसी रे मजा आ रहा है छोटू छोटू देसी की दाल दे तू अरे आना देसी की दाल था ना तो भारी लग रही छोटू वो भारी बना रहे तूने छोटू एक चावल का दाना नहीं छोड़ा मैंने अच्छा तूने मरने के पहले मेरे को बिरयानी खिला दिया ना ना जाने हाँ। चला चार रुपए का पैसे कहा मेरे पास हाँ। पैसे नहीं तेरे पास नहीं अरे तो बिरयानी खाया क्या गुरे तूने बोला ना मरने से पहले खा ले और मैंने खा लिया हाँ? तो तू मरने जा रहा था क्या हाँ मैं मरने जा रहा तू सही में मरने जा रहा था हाँ बोला ना जा रहा फिर मरना यार काय को मनुष्य फैला रहा है अरे हाँ। जा रहा ना मरने ऐसी फुकट बिरयानी खाया जानी हाँ एक तो भोली भी नहीं हुई सुबह सुबह फुकट में बिरयानी खा लिया